За сайн байцгаана уу Big Big Family эхэлж байна. За Big Big Family хүүхдийн хүмүүслийг ярьдаг байгаа. За тэгээ энэ удаа бид нар одоо маш чухал сэдвийг хөндөж бас ярихд бэлэн болоод байна. Яагаад вэ гэхээр нөгөө корона гэдэг э, одоо зүйлээс болоод маш их э, хөөхтүүд удаан хугацаагаар гэртэй байсан байгаа. Тэгээ одоо буцаад цэцэрлэг сургууль ингээ орж байгаа учраас эцэг эхнэр одоо яах хэв, юугаа бэлдэх хэв гэж бүгд одоо байгаа бах. Тэгээ яг үүн дээр толгуурлаа бид нар маш чухал мэдээллийг одоо өгөх гэж байна. За тэгэхээр 9 сарын 1 болохоор бид нар хүүхдүүдийн хичээл сургууль, цэцэрлэг гэдэргээл хувц сунраа бэлдээлээд их те. За тэгээ бэлтгэл ажлуудыг хийгээд байдаг. А тэгтэл яг үнэндээ бас тэр э, юуг бэлтгэхээс одоо э, хувцсуу нар тэр хичээл номын хэрэгслийг бэлтгэхээс идэвхтэйгээр хамгийн чухал бэлдэх зүйл нь бол сэтгэл зүй. Одоо энэ нөгөө э, корона гэд нэлээд хичээл сургуулиас завсарлцсан байгаа энэ хүүхдүүд өнөөдөр яг 9 сарын 1-нд сургууль руугаа явхад цэцэрлэгтээ явхад бэлэн байна уу? Аав ээж нар өөрсдөө бас бэлэн байна уу гэдэг тал дээр өнөөдөр бид нар бас нэлээд тулгуурлаж энэ big big family-г зориулж хийж байгаа юм шүү гэдэг хэлмээр байна. Өнөөдөр бид нар болохоор өнөөдрийнхээ ярилцлагыг э, нэг цэцэрлэгийг сонгосон байна. Энэ болохоор AB Kindergarten гэдэг нэртэй цэцэрлэг дээр ирсэн байна. Тэгээ одоо бүгд орцгоё. За тэгээд энэхүү цэцэрлэг бит хоёрын нэвтрүүлэгт ороод өөрсдийнхөө одоо ноу хау болон за тэгээд энэ сэтгэл зүйн талаас нь цэцэрлэг гэж юу нь ямар байх талаас одоо чөлөөтэй сайхан ярилцъя гэдэг зөвшөөрлийг олгож зөвшөөрсөн хамтарч ажиллая гэсэн маш их баярлалаа гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа хинт хэлье. За ингээ бүгд тэ хамтдаа орцгоё. Хоёр талаараа ордгоо. Тий. Нэг талаараа энүүгээрээ ороод энүүгээрээ гардаг байгаа. Тэгэхээр ингэж бас нөө явах урсгалын нүртэл ингэж тий ингэж чөлөөлж өгсөн бас тэгээд ч тийм чөлөөлөх болцоотой ингэж гаргаж өгсөн. За эндээ үүдэндээ гутлаа тайлдх юм байна. За сайн байна уу? уу? За. Ажил сайн уу? За сайн байна уу? За. За тэгэд өнөөдрийн гол хэлэх гээд байгаа зүйл бол бид нар нөө цэцэрлэгтэй танилцахаасаа гадна цэцэрлэгийн хөтөлбөр аа тэгээд аав ээжнэр бид нар ер нь яг юу бэлдсэн байх вэ? Одоо ингээд 9 сарын 1 хаяанд ирдэ шүү дээ тий. Энэ талаар төлхөө ярилцах гад ирлээ бид хоёр. Баярлалаа. Баярлалаа. боллоо гэд ихэнх эцэг гэхүүд э, хүүхдүүд нөгөө удаан цэцэрлэгт яваагүй учраас буцаад нөгөө нөгөө нэг сайхан болж исэн үр дүнгөөч нөгөө жоохон саарам гэж цэцэрлэгт яваагүй утцсан хүүхдүүд зөндөө багш тий. Тэгэхээр одоо нөгөө урд урдынхаас илүү их анхаарах одоо жил энэ жил юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээ тийм учраас зөвхөн хүүхдийнхаа нөгөө цүнх хувцас биеийн тамирын хувцас тий готл амнарын бэлтгэхээс гадна өөр эцэг их одоо юугаа бэлтгэх ёстой вэ? Тэд нар өөрсдөө бас энэ жил оролцоотой байх ёстой гэдгээ бас мэдээсэ тий энэ талаар дэлхүү ярилцгээд энэ удаагийн дугаарт бид нэр танаа сэрэлгийг зориад ирлээ. Яг зүйлийг мэдэрсэн байна. Гурван талд оролцсон маш чухлаа. Хүүхдүүд маань баг бүтэн жил шахав одоо э, тодорхой хэмжээгээр боловсруулаас хол хөндий байчихлаа тий. Э, тэгэхээр хүүхдийн нөгөө сэтгэл зүйн байдал одоо сэтгэл зүйн байдлыг бэлтгэх хэрэгтэй. Э, тийм учраас энэ тал дээр ганцхан одоо багш цэцэрлэг гэхээсээ илүү тий эз аавын оролцоо их чухал байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр илүү их одоо өмнөхөөсөө илүү ач холбогдол өгч оролцох нь их чухал болохоор э, энэ талын мэдээллийг илүү их төвхөн өгч өнөөдөр хэдүүлээ ярилцсан дээр баг тий. За. Thank you Яагаад энэ цэцэрлэгийг одоо би сонгосон бэ гэхээр э, хүүхдийн ер нь суур өмжил хамгийн чухал байдаг. Хүүхэд ер нь хүүхэд насандаа сурсан юм хизээч мартдаггүй. Яг тэр цаг үеэс э, ирээдүйд ямар хүн болох тэр суур хүмүүжлийг ер нь өөрийн тэр анхны мэдрэмжийг олж авдаг гэж ярьдаг. 3 наснаас одоо 6 нас хүртэл сурсан юм ер нь хамгийн чухал э, одоо хүмүүжил төлөвшил нь явагддаг гэж ярьцаадаг юм билээ. Аа манай хоёр охины хувьд бол э, ер нь хоёулаас юм хөдөлгөөнтэй. Аа тэгээд э, бас охиогт бол илүү их анхаарал бас э, шаарддаг юм байлээ. Аа тэгээд энэ цэцэрлэгийнх нь онцлог гэх юм бол одоо Европын сургалт сургалтын шиг хандлагыг одоо юм баримталсан хүүхдийг одоо айллах жоон өөрөөр нь тааваар нь чөлөөтэй байлгах тийм хайрцагт оруулахгүй хамгийн чухал юм бол хүүхд ер нь нэг тийм хайрцагт ороод багш заавал энийг хий, заавал ингэх ёстой гэд багаас нь ихэр хүүхд нь юм хайрцагт ороод юм зориггүй болчдөг. Одоо дээр үед одоо их хвчлэн л одоо манай үеийнхэн бол ер нь баг тэгж өссөн. Аа бид нар ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй, ингэж болохгүй гэхэр хүүхдийн тэр нэг бүтэц сэтгэлгээ ер нь байхгүй болоод ингээд өөртөө итгэлгүй болоод аймгаа тийм бүрэг жожих янз янзын юм л нөлөөлдөг гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг Энэ 3 наснаас нь хүүхдийг ямар тийм юу хийж оролдож чинь тэрнээс ажиглах хэрэгтэй. Тэрнээс нь ахуулаад одоо бид нар одоо ингээл хан дээр юм зураад энд тэнд ингээл урчаар хүүхдээ ингээл загнаал эхэлдэг. Тэр бол энэ хүүхд өөрийн гэсэн сэтгүүгээр өөрхийн ертөнцөөр одоо өөрхийн тэр дотор байгаа тэр авэсийг одоо ил гаргахын тулд тэр бүх үйлдэлүүд нь гарч идэг гэдэг. Thank you За бид нар чи цэцэрлэгийнхаа ямар танхимд ороод ирсэн байгаа вэ? Одоо яг энэ хэсэг бол одоо бүжиг тий балет, чөлөөт э, бүжиг, тэгээд нөгөө дакондооч гэдэг юм нөгөө чөлөөт бүжиг мужиг те йог хүртэл орж байгаа. Өө цэцэрлэгийн хүмүүсд бас йог өдрөө орох уу те. Йогийн турлаас орж байгаа. А тий энэ э, танхимаас надад нэг онцлогдсон юм гэх юм бол Монгол гэрийнхаа одоо одоо За яг Монгол гэрийнхаа яг ид бүрдлэр нь одоо ингэж тогтчулсан байна л да тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө цэцэрлэгийн өөрийнх нь хөтөлбөрч тэр аа тэгээд өөрийнх нь одоо стандарт шин тэр дандаа Европ тал руугаа ингээ барай явж байгаа учраас энэ Монгол соёл энэ Монгол ахуйгаа яаж энтэй уялдуулж энэ цэцэрлэг сурж байгаа хүүхдүүдэд ойлгуулад энэ энийг сонирхолтой байна л да. Ер нь бол нөгөө мэдээж Монгол хүн юм чинь Монгол одоо нөгөө цөм хөтөлбөрлөлтөө дээрээ суйрлагдаад Европын одоо боловсролын системээс юу авах юм юу байна биднэрт юу хэрэгтэй байна тэр зүйлэл нэмж оруулж ирсэн гэсэн. А яг нөгөө нэг тогтчлт гэдэг ч юм уу те тиймэрхүү тал нь болохоор яг Европ стандарт тогтчлтоор тогтчогдоод Тэгээд яалтчгүй хүүхэд бол угаасаа Монгол одоо уламжлалт э, арга байрлалч гэдэг юм уу те уламжлалт ёс заншилч гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйлүүдэд заавчгүй зайлшгүй мэдэх ёстой учраас тэрэн дээрээ суурлагдал цөм хөтөлбөр дээрээ суурлагдаж нэмэлт э, Европын арга барилууд орж ирж байгаа л. Одоо ингээд нөө цэцэрлэг өөрөө ингээд Монгол соёл энэ энэ бүгдийг ингээд хөтөлбөртөө ингээд уялдуулаад энийгээ илүү их ингээ боловсронгуй болгоод ингээ би өөрийнхөө нөгөө яг цэцэрлэгт байсан одоо сурж байсан юм аа ингээл там том санаад байна л да. Яг тэнд ингээд надад ингээд бас ингээд за энэ бол Монгол гэрийн уйн гэдгийг энийг нь одоо одоо тотго гэдгийг энийг нь одоо босго гэдгийг гэдэг юм ийм зааж ирсэн ерөөсөө санагдахгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үндэ ингээд бидний үеийнхэн яг энэ Монгол ах хүч гэдэг юм соёлынхаа талаар айгуу тийм дутуу мэдлэгтэй хүмүүц юм болов А тэнгуүтээ тэр дутуу мэдлэгтэй би одоо жишээ нь одоо охиндоо ч юм уу дахиад энэ төрлийн мэдээллийг ингээ өгье гэхээр дутуу юм чинь дахиад бүр жоохон болоод ингээд өгнө шүү дээ тий. Тэр энийг ингээ хөтөлбөртөө оруулсанд маш их баярлалаа гэдэг ингээ хэлмээр байна. Тэгээд өшөө сайн илүү энийг ингээд өшөө уялдуулж ингээ оруулаараа. Тэгээ энийг ингээд зааж байгаа гэдгийг аав ээж нар юу н сонсоод яаж хүлээж авч чинь тий. Монголын цөм хөтөлбөрч чи ер нь ийм уламжлалт одоо энэ нэг гэрч гэдэг юм уу те тэр зүйлүүдээ ингээд тусахсан хөтөлбөр байдгийн билээ. Тэгэнгүүт э, тэрэн дээр нөгөө э, одоо жишээ нь нөгөө сургах арга барил нь бид нар Европ арга барилгаад байгаа байхгүй юу. А түүнээс яг энэ хичээлүүд бол бүгд орцсон. Европоос ингээд одоо судалгаа аваад одоо очиод ингэнгүүт э, одоо үндсдэн өөр те соёл шал өөр. Тийм учраас үндстэн болгонд маш гоё өөрсдөө одоо хоол унтч гэх юм уу, соёлч гэх юм уу, темирхүү зүйлүүд байдаг учраас те энэ дээр тулгуурлаж иж та нар юм авах хэрэгтэй маа гэсэн юм яригдчихсэн байхгүй яг одоо зүгээр тэнчээрээс ингээд одоо бид нар чинь нэг хуулбарлаад сайн л авах гээд байгаа шүү дээ тий Тэгэнгүүт та нар өөрсдөд чинь маш гоё баялаг нөөц байгаа тэрэн дээр тулгуурлаж иж менюгээ зохиох хэрэгтэй одоо жишээ нь улирал улирлаар ингээл э, одоо хоолны меню байх жишээтэй те одоо зуны улиралд бол намрын улиралд бол манад ингээд нөгөө э, гоё монгол ногоонууд гарчдаг штэ те тэрэн дээр ингээд э, хоолоо улирлаар нь ингээд менюгээ зохиогоод явдаг ч юм уу те иймэрхүү маягаар хийх ёстой өдр гэдэг ингээд нөгөө бүхэл юм маань тэртээ тэрнгүүл бид нар монгол ёс заншил монгол одоо өөрийн гэсэн үнд соёл ч гэдэм үү те тиймэрхүү зүйлүүд дээр тулгуурлаж ээж л чаашаа явах юм бэл л дээ. Түүнээс шаал өөр хүндлийн юм оруулж ирчээд э, тэ э, Европ ирээд суугаад иж ерөөсө болохгүй л болж байгаа юм л да. Аав ээснэр бол энэ тал дээр нэлээд сэтгэл хангалуун байх. Айгүй сэтгэл хангалуун. Тэгээд ер нь нөгөө эцэг хүч юм нөгөө жижигэрсэн юм тоглоом юу харангуул вау юм байт юм уу вау гэл ингээл те тэгэл нөгөө э, хүүхдүүд ч угаасаа багаас ал бидний үед бол нөгөө тийм байгаагүй шүү дээ бид нар ч одоо жишээ нь Э, нэг э, яг нэг дуулдаг дуунууд байсан ч гэдэм үү те нэг яг э, бүжгэлдэг нэг бүжиг шүлэгч юм уу иймэрхүү зүйл байсан. Гэтэл одооны хүүхдүүд болохоор ерөөсөө бүх талаар хөгжөөд байгаа юм уу? Юм шиг санагдаад байгаа байхгүй бүх талаар ерөөсөө ингээд би Монгол хүн те Монгол гэр гэж бол нэг юм байдаг те доторх энэ одоо энэ үн хаана юу гэдгийг дээвэр туурах гэдэг ингээ ингээд нэрлэлдэгч гэдэг юм уу А бидний хувьд болохоор одоо англи хэл зааж байна, балет зааж байна. Тэр утгаар чөлөөт бүжиг те такондо, бүр йог гэл ингээл нөгөө хүүхдийг бүх талаар нь хөгжих болцоог л бий болгож байгаа. Тэгээд тэр хүүхэд тэндээсээ өөрийгөө олоод аа би ийм юмд ер нь дуртай юм байна гэдэг зүйлэл олох ёстой юм билээ л дээ. Одоо хүүхдэд бүр энэ багаас нь яг ухаан орж байгаагаа тэр цагаас нь эхлээл Монгол гэдэг одоо хүний үнц нь а Монгол хүүхэд ямар байх хэвтэй а Монгол гэхээр бид нар бусдаас юугаараа ялгагддیں۔ Одоо энэ одоо энэ хойнд байгаа энэ зүйл чинь л биднийг бусад орнуудаас ялгах одоо гол одоо хөшүүрэг болоод байгаа шүү дээ тий. Тэр энийг л ингээ ойлгуулах нь илүү чухал юм болов уу гэж та. Тэгээ энэ дээр бас зөвхөн энэ энийг багш нар та нар ойлгуул гэдэг эцэг эхчүүд ингээ хаях биш. Эцэгчүүд өөрсдөөс энэ дээр багштай хамтарч ажиллаад хамтарч энийг хүүхдээрээ ажиллах нь илүү чухал юм шиг надад санагддаг л та тий. Яг үнэ. Гол нь одоо ингээл бид нар чинь одоо э, Монгол дээлний өдөрлөг тий хоолны үйлдвэрлэгч гэдэг юм одоо нөгөө байгальтай хайрцаг айгүй олон үйлдвэрлэгүүдийг ингээл эцэг эхүүдтэй хамт зохион байгуулдаг. Тэгээд тэгэнгүүт эцэг эхүүд маань өөрсдөө ирээд бас хүүхдтэй ерөөдөө ойлгуулад тэгээ нөгөө цэцэрлэгтэйгээ хамтарч ажиллаад аа ер нь нэг иймэрхүү маягаар сургалт хөтөлбөр ордын байна. Энэ энэ маягаар нь ингээд чаашгаа чиглүүлж ингэж өгвөл гэдэг зүйл бий болж байгаа байхгүй. Түүнээс бид нар энэ ч нэг зүйл нэг юм ингээл хүүхдэд өгөхгүй л заагаал байдаг те. Эцэг их тэнд ямар ч одоо ойлголт байхгүй байх юм бол юм уйлдаа байхгүй цаашгаа сурах одоо боломж нь бас айгүй багасч байгаа л. Монголын хүүхдийн хүмүүшлийн тухай нэг ном уншиж байгаа. Тэрэн дээр болохоор хүүхдүүдээ одоо өөртөөх нь соёл буюу утга сэрэгээр итгэх бүр багаас ингээд зааж сургадаг тохиол байсан байхгүй. Тэгээ тэрийг уншиж байгаа төл манай монголчууд энийг яг яаж хийж болох юм бэ? Бид нэр мэдээж ингээд утга сэрэгээр идэж сохолах. Тэгтээ монгол соёлоо яаж хөөхтүүдэд багаас нь цэцэрлэгтэн сургах юм болоо гэд гайхаж исэн. А энэ цэцэрлэгийн болохоор одоо жишээлбэл монгол гэр одоо ингээд бүх одоо ун тотог босго тотог гэж бүгдэл байгаа. Тэгээ хүүхдүүд яг нөгөө цэвэр Европ ч юм уу эсвэл гадны Солонгос, Япон хүмүүжлэр хүмүүжигдэх эсвэл яг өөрсдийнхөө уламжлалыг бас энд нь хослуулад явах хоёрын хүмүүжлийн ялгааны зөрүү нь ямар байдаг бол мэдээж хэрэг ёс заншил гэдээ ярих юм бол бүхэл улс орнууд өөр өөрсдийн гэсэн ёс заншил байгаа тий. А түүн дотроос Монгол улсын хувьд хамгийн одоо гол онцлог нь гэх юм бол ахуйгаасаа үүдсэн сэтгэлгээний том цар хүрээ өвлөгддгийн болоо да гэж би анзаарсан. Одоо хүмүүс маань ч гэсэндээ сонсох юм бол өө нэрээ тийштэй гэж бодож магадгүй Монгол хүмүүс хаа яваа газара амархан дасан цогцдог, ямар ч ажлыг нэг тийм амархан сурчдаг, ямар ч ачааллыг давж чаддаг гэдэг тий. Тэгэхээр манай монголчуудын нүүдэлчин соёл ах вэ? те одоо бэлчээрийн мал аж ахуйтай байсантай бас холбоотой болов уу бас одоо тоглоомын соёл нь одоо шагаан тоглоом чулуун тоглоом нь бас их сэтгэлгээг нь илүү чөлөөтэй альва зүйлийг нэг талаас нь биш олон талаас нь харж чаддаг болгож өгдөг байсан юм болов гэдгийг одоо нэг биш олон удаагийн сулгаанууд дээрээс ажиглаж мэдэж аваад байгаа. Тийм учраас одоо хүүхдүүд дээр энэ аргуудаас зайлшгүй хэрглэж байж Монгол ёс заншил, Монгол ахуйга гараа дамжуулаад хүмүүжлийг нь дэмжих одоо ийм бодолтой байгаа. Хүмүүжлэг нь бас дэмжээ явж байгаа. Тэр нэр хүмүүжлийн дэмжигтэй жишээлбэл альтрун таа нэ ярьсан шагааны тухай тайлбарлаж байна. Сая хоёулаа ярьжсэн тийм. Илүү дэлгэрүүлээд ярих юм бол одоо жишээлх юм бол шагаан тоглоомыг тэр болон одоо шагаа тоглоорой гэж хуучин тоглолтгол байсан гэж байгаа тий. Тэгэхээр энэ шагаан тоглоомыг одоо олон цэцэрлэгүүд зүгээр л одоо Монгол яс Жаншлын өдрөө өөрөө нэг шагаат э, мэлхийн өрөөл тоглох, алан мэлхийн өрөөл тоглох ч юм уу те Монгол дээл хувцастайгаа ирээл нэг золгож байгаа тоглоом тоглох биш. Өдөр болгон тоглосоод энэ ач холбогдлыг нь мэдрээсэ гэж би боддог. За энэ шагаан тоглоом маань ямар ач холбогдолтой вэ гэдэг ихлээр одоо хоёулаа жижигхэн нэг жишээг нь үзүүлэхэд хамгийн түрүүнд бол энэ шагаан тоглоом чи өөрөө энэ одоо хүүхдүүд ингэж барьж байгаагаараа гаранд маань массаж хийж өгч хүүхдэд стрессийг тайлж өгч байгаа. Нэгдүгээр ач холбогдол нь. За хоёрдугаарт нь 4 5 настай хүүхдүүдийн шагаан тоглоомыг тоглохдоо шууд ингээд няслаад тоглохоор стресстэй бас хэцүү шагаа няслахад те. Тийм учраас шагаан тоглохдоо боломжийг олгож өгдөг. Ямар боломж олгож өгөх вэ гэхэлэр бодуудыг нь эхлээд нь түүгээд авчна. Дандаа бодуудыг нь ингээд түүгээд авчихсан учраас богуудын хувьд няслахад илүү амархан шүү дээ те. Тэгээ богуудаа ингээд нясалж байхдаа няслан гэдэг чинь өөрөө гарын жижиг булчингуудын хөвчлийг нь дэмжиж өгч байгаа. За мөн дээр нь ижил дүрсийг ижил дүрсээр онжоогоо ижил шагааг ижил шагаагаар онжоогоо буюу бидний нөгөө нэг IQ-г математикийн нөгөө IQ те ижил дүрсийг ижил дүрстэй холбоорой гэдэг дасгалыг бид нар шаагаараа дамжуулаад хийчихэж байгаа байхгүй юу. За ингээд математикийн IQ дасгал хийчихэж байгаа. За мөн дээр нь хүүхэд дөрвөн баримтлалд сурна За хамгийн гол чухал зүйл нь хүүхэд өөрөө өөрийгөө маш хянаж сурдгаараа их ажил бүгдэлтэй. Өөрөөр хэлбэл нясалсан гараараа авахгүй гэхэлэр эхэндээ хүүхдүүд ингээд нясалсан гараараа авдаг байж хагаад сүүлдээ нясалсан гараараа ингээд авахгүй ингэж жагаад бүр ингээд ингээд зангаж жагаад буцаад ингээд өөрийгөө ингээд барьчдаг те. Энэ мань өөрөөр хэлэх юм бол өөрөө өөрийгөө хянаж чадах юм чадварт хүүхд айжмаар суралцж эхэлдэг. Энэ үнэхээр чухал чанар буюу хүүхэд альва одоо зүйлд толомийн аргаар суралцна гэдэг мань л ерөөсөө л энэ байгаа. Гэтэ энийг гинтхэн хүүхэд суралцдаггүй те. Өөрийгөө хянаж сураарай, хийж байгаа үйлдэлд өгнөс сураарай гэж хэлснээр хүүхэд сурдаггүй. А өдөрт дутмын одоо тоглоомын аргаар өөрөө өөрийгөө хянаж тоглоомын аргаар дүрэн баримталж тоглоомоор дамжуулж хожиж хожигдож сурах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр энэ одоо шагаан тоглоомоор дамжуулж хүүхдүүд маань гэр бүлүүд маань үдэш болгон те хүүхдтэй цаг гаргангаа ингэж тоглож байх юм бол маш өндөр ачаал бүгдэлтэй. Мөн дээр нь одоо түрүүний хэлсэн чулуун тоглоом бол зүгээр л хідэн чулуу байгаа шүү дээ тий. Чулуу байхад чинь мэдлэх, хүндлэх ёс тий. Би гэрийн эзэгтэй, гэрийн эзэн хаанаа суудгийн, хоолыг яаж аягалж өгдгийг, ямар суултаар сууж болдог, ямар суултаар сууж болдоггүй нэг чулуугаар ямар олон төрлийн одоо тоглоомыг бий болгож болдгийг гэдгийг хүүхдийн сэтгэлгээний хөгжлийг нь маш олон төрлөөр дэмжиж болдгоороо давуу талтай учраас манай одоо цэцэрлэгийн хувьд бол чулуун тоглоомыг бас одоо сургалтынхаа нэг гаргах барилт бас оруулахар төлөвлөсөн байгаа. Хамгийн энэ өрөөнд орж хамгийн их нүдэнд туссан зүйл болохоор энэ хан байгаад байгаа. Тэгэд ингээд а энэ ханны талаар та нэг ингээд нэг хилээчтэй энд ингээд за мэдээж улс холгоны ингээд нөгөө одоо твүүд нь ингээд 6 тв болоод ингээд харагдаж байна. Тэгээ дээр нь ингээд амтан зурцсан байгаа нь ямар учиртай амт яага зорчваа. Яага зоруулчваа гэд. Одоо Монгол гэдэг тэгэнгүүт манай морь байна те. Гэр байна. Өвөрмөц одоо амтам А амтан ч юм уу те өвөрмөц соёл нь энэ дээр зурагдсан байгаа байхгүй. Тэгээд э, хүүхдэд одоо жишээ нь энд одоо нөгөө бяцхан одоо газар зүүн хичээлэл орж байгаа юм л да. Тэнгүүтээ нөгөө хан болгон дээр нэг хичээл явж байдаг. Түүнээс ямар ч одоо ач холбогдолгүй зураг зурдгүй юм байна л да. Одоо жишээ нь энд гэл тэгэнгүүт э, э, хичээл нь орхон нь шүү дээ. Хан тэгээд өдөр болгон хүүхэд энийг хараад байна гэдэг чинь одоо жишээ нь аа тедэн төв байдгийм байна. Одоо жишээ нь Монголд бол одоо морь байдгийн байна. Би бол одоо монгол хүн юм байна те. Дэлхий гэдэг чи одоо ингээд энэ одоо энэ бол ингээ ус шүү дээ. Тий. Ингээд ус олчихж шүү дээ. Тойроод усаагаа те. Тэгээд э, газар нь одоо ийм байдгийн байна те. Аа тэг ингээ усаар хүрээлэгдсэн байдгийн байна ч гэдэг юм уу. Энэ ерөнхий ойлголтоо ерөөс ингээд хүүхэд аваад явж байгаа байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр ямар ч тийм ач холбогдолгүй зурх ч юм уу те ач холбогдолгүй тоглоом гэж байдгүй юм бэл. Бүх юм л хичээл өгч яддаг те тоглоомын аргаар тэгээд нөгөө хүүхэд айгүй ойлгомжтой маягаар одоо ингээ хичээл өгөөд яваад байгаа. Ингээ өнгөцгөө харахаар бол зүгээр л нэг ханны чимэг зураг юм шиг. А тийм ингээ ойртойд харсан чи яг таныг ингээ хэлсэн чи нэрэ манай монголчин яг онцлог гэвэл морь одоо гэр хоёр байна. А тийм битэрийн байсан шивэд болохоор яг энэ э, хандгаа байгаад байдаг бох тий. Энд чинь яг нөгөө шивэдийн өөрийнх нь бас нөгөө бэлэгдлээдэг. Тэгэл одоо ингээл за ийшээ ингээл одоо ойлгомжтой араб гэдэг чинь нэг бүхтэй тийм ээ. Африк энүүгээрээ алдартай. За тэгэл ингээл энэ хоёр дэлхийн энэ хоёр үнцэгт ийм юу н байдаг гэл тий. Нөгөө тэнгис нь байгаа гэл. Аа тэгээд сайн нэг юм ойлгож ил. Нэрээ ингээд цэцэр зарим ингээд цэцэрлэгүүд чи ингээд юу руу орохоор чи зүгээр нэг цэцэг зүгээр нэг Spider-Man эдэр ингээд зурцсан байдэн штэ тий. Тэгээ нэрээ тэр ханыг яагаад ингэж ашиглаж болохгүй гэж зүгээр тэр нэг хүүхдүүдийн нүдийг баясгаж тийм зураг зурцсан юм шиг. Харин тий. Тэр нь бас айгүй гой санагцсан ингээд учир холбогдлого юм байхгүй бүх юм л хүүхдэд юм өгж байгаа тий тэр нь айгүй гоё яагаад байгаа байхгүй тэгээд одоо ингээл манай нөгөө өөр хаануудаар ингээ явангууд дандаа л тоглоом тий тэр нь ямар нэгэн хичээл орох хичээлийн нэг одоо хэсэг болцсон байдаг тий <laughs> тэнгууд нөгөө багш нар маань тэр тоглоом дээр суйрлагдаж хөгжүүлэх нөгөө одоо агууламж нь явж байдаг жишээтэй тийм байгаа байхгүй дипломоор дамжуулаад хүүхдийг нөгөө хүмүүжүүлэх талаар салтруу нөгөө өрөөнд ярьсан. А одоо болохоор тоглоомоор дамжуулаад хүүхэд нөгөө хүнлэг сэтгэл ялтруу таарсан нөгөө төвчээртэй байх гэд сэтгэл зүйн талаас ч гэсэн маш их зүйлийг олж болдгоо гэдэг жисэн. Тэрний талаар дэлгэрүүлвэл Ер нь бол аав ээжүүд маань хүүхдээ нөгөө нэг жоохон тоглоул гэдэг ихлээр хичээлээ хичээл хизээ хийх юм бэ гэж ингээл ярьдаг те. Гэтэл тоглоом бол хүүхдээ ерөнхийдөө хичээлийн нэг төрөлн гэж ойлгож болно. Аа боловсрал олгогддог нэг зүйл гэж ойлгож болно. Боловсрал гэдэг дотор юуг ойлгох юм бэ гэхээр манай хүүхдүүд харилцаанд хамгийн их сурж яадаг, хүлээцтэй байх чадвартыг суралцж байдаг, хамтрахад суралцж байдаг. Өөрөлдөх юм бол тоглоомоо ганцаараа тоглоод байвал уйтгартай байгаагаа мэдээд найзаа хоёулаа хамт тоглоё хамтрахад суралцж байна те. За ганцаа бус нөгөө хүүхэд миний тоглоомыг булаагаа тавчхаар надад ямар санагдж байна те. Тэгэхээр би надад муухай санагдсан учраас би нөгөө хүүхдийнхээ тоглоомыг дараагийн удаа булааж авч болохгүй мэн гэдэгт бас суралцж байгаа те. Ингээд хамтдаа бүтээхээр илүү хурдан юм байна. Ганцаараа тоглохоор утаан юм байна гэдгийг ойлгож байгаа гэд хамтрах буюу нийгэм шиг хэм чадварт хамтдаа тоглоснороо суралцж байгаа. За ганцаараа гэртээ тоглосон ч гэсэндээ хүүхдийн сэтгэн бодох хөгжлийг маш сайн дэмжиж өгч байдаг. Гэхдээ ер нь хүүхдийг аль болох тоглоомын төрлийг ээж аваад маань сонгож өгтөө хүүхдийн бүтээл сэтгэлгээг шаардсан тоглоомуудыг сонгож өгч байгаасаа гэж боддог. За жишээлх юм бол үрдэг, ухсардаг, шинээр ингэж зохиож бүтээдэг, хувцалдаг, тэ дуу аваа гаргуулж болдог, тиймээ хэлбэрийн галбарыг нь өөрчилж болдог ийм төрлийн тоглоомуудыг э, сонгож өгч болно. За хүүхдээ хаан нас идэхэн онцлогтон тохируулаад тоглоомуудыг нь бас сонгож өгч болно, тийм ээ. За э, тэгээд мөн тоглоомыг ярьсан дээрээ нэг дор хит олон төрлийн тоглоом байх маань бас хүүхдийг бүтээл сэтгэлийг нь одоо байхгүй болгочихдаг. Тэгэхээр нэг дор ерөнхийдөө 12-оос дээш төрлийн тоглоомыг аль болох байлгахгүй байхыг хичээхийг бас ээж аваудтай зөвлөе. Тэгэхээр нөгөө нэг хүүхдийн сонголтын төрөгдөл гэж зүйл бас бий болдог. Бид нар ч гэсэндээ нөгөө нэг сонголтын төрөгдөл буюу э, шкавар дүүрэн хувцас байвал өмсөх хувцасгүй байна гэж ингэж хэлдэг тий. Тэгэл нэг 5 6 хан балааж байвал аль нэгний сонгол маш хурдан хувцаслал гараа авчдаг те. Яг адилхан хүүхдүүд маань хит олон тоглоом байвал юм сэтгэл хангалуун биш байдаг. Аа Хуучин бол бид нар э, ерөөсөө хүүхэлтэй байхгүй хахтал нэг жижигхэн ингээд дэр мэрийг хүүхэлтэй болгоол э, адиалаар үлгий болгоол ингээд тоглолтгол байсан шүү дээ тий. Сандлыг бол төрдөг тэрэг болгоол тоглолтдог байсан та. Яг адилхан хүүхдэд бэлэн тоглоомыг хит олноор нь авч их юм өөрийн хүүхдээ минь бүтээл сэтгэлгээг бас одоо байхгүй болгох хандлага байдаг учраас их олон тоглоом байвал нөгөө тоглоод уйдчихсан тоглоомыг нь хайцганд хийж хадгалчаад Тэгээд хуучин тоглоомуудаар нь э, шинэлэг тоглоомуудаар нь тоглолцоод нөгөөтгөр нь уйтгаар нь хайрцаг хэлсэн тоглоомоо сольж гаргаж ирэхээр шин тоглоом мэтэр ингээ хүүхдүүд мэн тоглоод байдаг. Ингээд тоглоомоор нь дамжуулж хүүхдийн бүтээл сэтгэлгээг нь хөгжүүлэхээс гадна хамтрах нийгэмших хэл ярианых нь хөгжлөг гэсэн дэмжиж өгөх юм боломжийг олгодог. За гэрээ нөхцөлд аль болох хүүхдээ ганцаарнгийн тоглоулахаас илүү аав нь ээж нь хамтарч тоглох нь хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийг бусдыг ойлгох чадварт нь бас дэмжлэг болж өгдөг. А гэхдээ аав ээж нь хүүхдтэйг хамт тоглохдоо туслах дүрийг дандаа гүйцэтгэж байвал их чухал. <laughs> Тэгжээч нөгөө хүүхдээ нөгөө нэг манлайлагч э, нөгөө нэг аливаа зүйлийг нөгөө нэг удирдах юм чадварыг нь хөгжүүлж өгчээдэг. Айл гэрч гэрдэж тоглоо гэхэд хүүхд нь ч юм уу болчдаг тий. А охиных нь нөхөр нь ч юм ингээ болчдаг. Тэгээ нөхөртэй яаж хандах нь тий. Хүүхдтэй яаж хандах нь гэд гих мэдчлэн жолооч боллоо гэхэд жолоочтой такси барьж байгаа хүн нь болж тоглох ч юм уу юм туслах дүрд нь ингэж орж хамтарч тохиолж байгаа нь хөгдөхөн хэл ярианы хөгжил удирдах чадварыг нь бас хөгжүүлж өгч байгаа бас нэг арга болж өгдөг. Аа за ойлголоо. Наадтай авч чухал байна. <laughs> Яг энэ дээр би нүдэн чууд мөнхөө шарагдчихсан. Сайхан бид нөө дүүдүү мэш эвлүүлсэн байхгүй юу? Зурсан чинь мөнхөш гол дүрд ингээд тоглоод байсан. Би бас тоглосон. <laughs> Чи тоглох цай үлдээгээч гэдээ хоорондоо буудалцсан байсан байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр ер нь аав ээжүүд минь хүүхдтэй ер нь аль болох хүүхдүүдтэйгээ хамтран тоглох чинь болохыг хүсдэг штэ тий. Тэр үедээ туслах дүрд нь их тоглож байвал хүүхдтэйгээ муудалцгүйгээр юм тоглоод авах боломжтой байхгүй юу? Тий. Одоо нөгөө сүүлийн үед чинь минимал ингээл интерьер минимал байдлууд айгүйх ингээд тренд болоод байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө тэрэн дээр чинь юу гэж үзээд байх вэ? Хитрхи их нөгөө ирээмэрэн тод тод өнгөнүүд хүүхдийг бол стресст оруулдаг гэж байна. А нөгөөтэйгөр бас хүүхдийг яг нөгөө одоо тэр олон аль түрүү таны хэлснээр олон сонголтуудаас алийг нь хамт итгэ байдаг гэх мэтчлэн ярдим байна. Энийг та юу гэж яв? Ер нь бол бага насны хүүхдүүд байх тусмаа тод өнгүүдийг сонгож өгөх нь чухал байдаг. Ягаад гэвэл бага насны хүүхдүүд чинь хамгийн ихдээ тод өнгүүдээ ялгаж чаддаг болдог байхгүй юу? ялгаж харж чаддаг бол ตก. Тийм учраас тод өнгөндөө илүү дуртай байдаг. Реклам гарлаа гэхэд бүр ингээд 6 сартаагаас эхлээд реклам руу ингээд харцсан шилжээд дурлаад тэрнээс нүс салгаж чаддаггүй шүү дээ. Реклам яагаад гэвэл маш тод өнгөтэй, дуу авааны хувьд ч гэсэн илүү тод байдаг учраас тэрийг хүүхд ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэдий ч нэг хүүхдээ нас бага байна, хэдий ч нэг тод өнгөнд их дуртай байдаг. Улаан, шар, ногоон, хөх гэд өнгөдөд их дуртай байдаг. Тийм учраас хүүхэд 2 3 настай байхад энэ тод өнгийн тогсоомуудад дуртай түүнд татагдах одоо сонирхолтой байдаг. Тэгээд нас нь томрох тусмаа олон төрлийн өнгийг ялгаж чаддаг болоод ирэхээр нөгөө илүү олон тод өнгөөдөөс залхаад сонирхолтой биш болоод ирдэг учраас нэг олон төрлийн тоглоомыг өнгийн тоглоомыг сонгож өгөх шаардлагагүй болоод эхэлдэг байхгүй юу? Аа хүүхдийн нас 3 настай болвол төрөүний нэрлсэн таван төрлийн өнгнөөс нэг олон төрлийг нэг сонгож өгөх гэдэг шаардлага Завсрын өнгө бол бүр хэрэггүй юм шүү дээ. Нэг дор нэг олон төрлийн өнгүүдийг сонгоод өчгөр хүүхднүүд бас ядарна. Тийм. Нэг таваас дээш төрлийн өнгүүдийг сонгож өгөхгүйгээр хүүхдийн нүдийг ялгаж чадах өнгүүдийг нь сонгож өгөх нь хэцүү байдаг. Тод өнгийг ялгаж харж чаддаг гэдэг утгаараа тод өнгийн тоглоомын сонголтууд байдаг. За энэ одоо ямар тохиолдолтой өрөө вэ? Өрөө болгон бас нэг өөрийн нэг онцлогтой байгаа тийм. Ингээ харахад энэ болохоор одоо яг уран зургийн нөгөө хүүхдээ уран сэтгэмжийг бүтээлчүүл ажиллагаа дэмжих зорилгоор тогч өгцөн. Тэгээд одоо нөгөө артын хичээлүүд орно, зургийн хичээлүүд тий эсвэл аливаа одоо нөгөө нэг э, ойрын ойр зургийн нөгөө материалууд өгдөг шүү дээ. Одоо шиг гард орох материал гэдэг нь шүү дээ. Гард орох материал. Нөгөө биноны нөгөө үрсэн бүглэг цоглуулж ирэх гэл ингээл э, хүүхдүүдтэй үүрэг хөчдөг те. Тэгэнгүүт нөгөө хүүхдүүд нэг өөрхөн би нууны өөрсөн бөглөө авчраал тэрүүгээрээ айгүй олон төрлийн юмнууд хийдэг баг жишээтэй. Тэгээ тэр маягаар тогтцоологдсон өөрөө. Тэгээд ерөөдөө нөгөө тааз айгүй өндөр байгаа. А тийм биш. болохоор нөгөө э, доод нь 3 м 50 байх шаардлагатай гэж анх нөгөө нэг одоо нөгөө цэцэрлэгээ одоо одоо юу гэдэг нөгөө дизайны бүх юмнуудын л тэнцэнээс оруулж ирж байгаа юм чинь. Тэгээд тэгэхэд бол 3 м 50-аас дээш байвал их зүгээрээ Ягаад тэгэхээр хүүхэд нөгөө нэг байнгын тоглож явж байдаг те тэгэнгүүт нөгөө айгүй хөлөрдөм байна л да. Тэр агаарч болтой айгүй сайн явагдаж байдаг. Өндөр өндөр таацтай байх тусмаа сайн гэж ярьжсэн байхгүй. Тэгээд нөгөө өнгөний кодод болохоор яг тэндээс ирсэн. Тэгээ бид нар Монголдо нөгөө эко одоо нөгөө нэг эмүүлс бодгаар өнгөний кодуудыг гаргаад тэгээд энэ болохоор одоо жишээ нь хүүхэд нөгөө зурн бодн тэ Тиймэрхүү маягаар тогтцоологдаад. Тэгээ одоо э, жишээ нь энд ингээл нөгөө нэг мод байгааз тий энд амтангуй хөөс нэг ханыг нөгөө зургаар нөгөө тий тэгэнгүүт одоо тэнд болохоор байшин байна алслалтай нөгөө зурсан юм байна л да хүүхдээ югаар болвол тий тэгэнгүүт нөгөө уран сэтгэмжийг хөгжүүлээд хүүхэд нөгөө илүү нөгөө нэг юмыг сэтгэх талаас нь байгалыг харуулсан те тэнд нар байна одоо ингээ хот байна ч гэдэг юм уу те тийм шүү дээ одоо энэ ингээ хана өөрөө тэр чигтээ өөрөө ингээ бас нэг өгүүлэмж өгүүлээд байгаа тийм сургалтын бас нэг хэсэг болчиход явчихж байгаа юм байна те тэнгүүд одоо энийг аягуулсан ойлгоод байгаа шүү дээ <laughs> тэнгүүд аягүй хөөхөн нөгөө нэг одоо сонгодог аюут ч юм уу те өдөр болгоо одоо ингээ зураг зурхад нь өөр аяа сонсгодсон юм блэ те сонсгоод одоо жишээд юу гэдгийг Моцартын аян дээр хүүхэд тэр хүүхэд ямар зураг зурж янч гэдэг юм уу те тэрнээс бас хүүхдийг оншилж мэддэг те тэрнээс бас хүүхэд нөгөө нэг одоо хөгжмөр амар гой хөглөгдөх нь шүү дээ. Тэгэнгүүтээ тэндээ юу зурх уу гэдгээ бас ингээд сонгох нь эдэр гэсэн иймэрхүү зүйлүүд яригдчихсэн. Өсвөл бас их сони юм аа нэр. Наадгад чи нэр э, тестэлж бас үзмээр юм биш дээ. Аав ээж нар бид нар те хүүхдтэй одоо Моцартын нэг аяг сонсгоол тий. За миний хүүхд энэ хөгжмийг сонсохоор юу зурмаар зурулж үзвэл эн чинь өөрөө тэр хүүхэд тэр хөгжмийг яаж ойлгож ийн яаж тэрийг дүрсэлж харж ийн гэдгээ зургаараа илэрхийлчихэж байгаа юм шүү дээ. Том хүнээс илүү нөгөө хөгжмийг ойлгодог байд юм л дээ. Гидсэнд ахтаа л хөгт чинь нөгөө Европт бол нөгөө гидсэнд ахт нь айгүйх сонгодог хөгжмөө сонсгох ч юм уу те тэр тархийг нөгөө тэр бүр гидсэн тахаас хөгжүүлж байдаг юм билэ. Тэгэхээр нөө тэр хөгжим гэдэг бол айгүй чухал байгаа байхгүй юу? Тийм бай. Хөгжмийг зургатаа хослуулж энэ өрөөндөө хичээлэн тэг явдаг мэдрэмж нь хөгжүүлдэг сэтгэн бодож байгаа. Оо ямар гоё юм бэ те. За энэ ширээ нь одоо бас ингээл яг нөгөө сэтгэн бодох, уулан бодох юм бол <laughs> тусалсан. Тэ зориулсан ширээ байна шүү дээ. Тий. Тэгээ ингээ нөгөө олон төрлийн өнгөтэй, цэцгээ хэлбэртэй байгааз. Тийм бай. Тий Тэгээд босоод нөгөө ангиуд болохоор бас арай өөр өөр ширээнүүд байгаа л да. Яг л нөгөө анги ангидаа зориулагдсан л ширээ сандал ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйлүүд байгаа даахгүй. Одоо жишээ нь энэ дүрсээр л гээл тэгэхэд одоо ямар дүрс их үү те. Бууж их үү юу их үү. Янз бүрийн тэр хүүхдээ өөрийнх нь уран фантази биш үү те. Тэгэл тэрнээсээ л нөгөө хүүхдийг хөгжүүлээл те чаашаага оншлол. За одоо ийм юм дээр ингэж байгаа юм чи энэ дээр нэг нэмээд өөр юу хүчиж гэдэг юм уу те. Тэр маягаар нь нөгөө багш айгүй сайн олж харж явах хэрэгтэй юм бэл. Тэгээ хүүхэд өөрөө л хөгжөө явж байгаа багш бол дагаал хөгжүүлж байгаа маягаар явж байгаа хгүй. Хуучин бол бид нар чинь нөгөө багш хөгжүүлнэ тий багш яг юу зааж яан тэрийг сурна гэдэг байсан бол орчин үеийн хүүхдүүд ч өөр болцоо өөрсдөө юмаа сураад багшаасаа илүү баг айгүй мэдлэг өндөр багшигаа хүртэл хүмүүжүүлээд тэгээд байгаа шүү дээ <laughs> аав ээж багшигаа хүмүүжүүлээд байна тий за одоо ийшээгээ энэ бол бас ингээд бас л нөгөө сэтгэн бодох Тий. нөлөөсөн тоглоом. Одоо ингээд энийг өөр чин сандал ширээ хийж जैन, байшин хийж जैन, амтын хийж जैन те. Тийм бай. Тэгээд Хүн дүрс нөгөө- болгоч чинь тий. тий. Яг л нөгөө сургуулийн өмнөх насан дээр нөгөө ямар өнгүүд илүү давмгаа авах уу тэр өнгүүд орцсон байгааз те. жижиг нөгөө нэг э, бүтээх чадварыг хөгжүүлэх айгүйх тоглоомнууд байгаа. Тэгэл тэрүүгээрээ нөгөө хүүхд чинь тоглол. Тэр болгоно л ерөөсөө л хичээл яваад байгаа юм л та. Тийм бай. Хичээлийн нэг хэсэг болоод яваад байгаа юм шүү дээ. Хичээл яваад байгаа байхгүй. Би харин таны ярианаас л айгүй сайн ойлгож авлаа. Ер нь цэцэрлэг гэдэг чинь тэр тусмаа энэ хүүхдийн одоо хамгийн чухал суур боловсролыг одоо ганц олгодог энэ зүйл дээр чинь шин э, сандас ширээ ханан үртэл тэр хүүхдийг хүмүүжил нөө сургалтын хөтөлбөрийн нэг хэсэг нь байдгийн байна гэдгийг л аягүй сайн ойлгож байгаа. Тийм байлээ. Цэцэрлэг хийн гэл тэгэд Европын э, нөгөө улс руу цэцэрлэгтэй ингээл хамтарч ажиллах санал тавиал тэгээд судалгаа хийгээл судалгаа хийгээл ингээл явж хат маш олон юм мэдчих авч байгаа байхгүй юу? Бид нар чинь цэцэрлэг гэх тэгэнгүүт янз бүрийн тоглоом тавьчин те. Тэгээ нэг анги байна л гэл ингээд ойлгож байдаг тийм. Гэтэл бүхэл юм учир утгатай, бүхэл юм хүүхдэд ингээд нөгөө өгөөжөө өгж байгаа ийм байдлаар байгаа даа. Аа. Тийм. А энэ сандал үртэл миний хүүхдийг, энэ ширээ хүртэл миний хүүхдийг хүмүүжил нөлөөлж эн чинь сургалт явдгийн байна гэдгийг л ойлгоод байгаа байхгүй тий. Тэгэл одоо яг энэ тоглоомуд гэл тэгэхэд Европын нөгөө стандарт гэдэг чинь айгүй өндөр байдаг шүү дээ тийм ээ. Одоо энэ тоглоомуд гэл тэгэхэд ерөөсөө л дандаа нөгөө нэг хүүхэд одоо ингээ амандаа хүрэхэд те ямар ч аюулгүй тэгээд ер нь тоглоомнуудыг ерөөсөө дандаа байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээр хийсэн тоглоомнууд байх хэвээр хуванцар материалаар хийсэн бол одоо яг стандарт шаардлагыг хангасан байх ёстой гэдэр гээд ингээд яг ийм нөгөө нэг хүүхдэд эрүүл аюулгүй те тийм орчин нөхцөлийг бүрдүүлж ижил одоо яг одоо цэцэрлэгч гэдэг юм уу те сургуулиужуулах юм газрууд бий болох ёстой гэдэг юм л маш чухал тийм өндөр шаардлага стандарт тавигдсан л юм бэл. За хоёул одоо тийшээгээ ингээд бас явж үзье. Энд бас ном байна те. Бас л нөгөө сэтгэн бодох юмд нөлөөлсөн тийм өгүүлэмжтэй номнууд ах юм байна те. Янз бүрийн ингээ номнууд байна. Арт ингээ хүүхд толгонд нэг нэг одоо ингээ зурх юу хүчин те. Өөртөө ингээ сандал дээр суугаал. Аа. Аян сонсгоно шүү дээ. Тэг аяа сонсоод юу зурмаар байна те. Өнөөдөр тэн э, одоо дотор нь юу явж байна тэрийг л гаргах. Хүүхд чи ер нь нөгөө нэг э, одоо сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүд бол ер нь өөрийгөө илэрхийлэх чадвар айгүй муу гэж үздэг юм байлээ шүү дээ. Э, зургаар эдэр нөгөө онцлох харгуут чинь бол илэрхийлэх чадамж нь муу учраас зураг буюу одоо тэр хөдөлгөөн өөрийгөө одоо нөгөө сахилгагууд хүртэл нэг ямиг өгүүлээд л байгаа байдаг юм билээ л дээ. Одоо жишээ нь тэгэл хөгжмийн хичээллүүд дээр гээл тэгт чинь маш их энергтэй юм сахилгагүй хүмүүс байвал бөмбөр тоглоулал их зүгээр дөрвөн мөчөнд дөрүүлээ хөдөлдөг учраас энерги нь багасгадач гэдэг юм уу те. Айгүй их зүйлүүд байгаа байхгүй ингээл. Тэр олгоноос л ингээл нөгөө суралцаал тэгээ нөгөө судалгаатай, шинжилгээтэй ингээ бүх юмнуудыг ингээ стандарт болгоцсон орноос бид нар авах ёстой зүйлээ авъя л гэсэн л санаатай, тийм зоригтой л явж байгаа. Энд дэр сая би нэг юм харлаа л да. Энэ намайг жоохон байхад нэг юм дүрсэн дээр би чин заа зүүн дээр л ботхон дээр суудаг байлгүй. Энэ нь ингээд энэ нь бас ингээд одоо ер нь бас байгаад айгүй гой бүр сэтгэлд айгүй гой дулаахан үлдчихэж штэ. Тий. Энэ бас бас л нэг бас цаагураал нэг юм илэрхийлэл байгаад байгаа шүү дээ. Чи одоо би ингээ мартаагүй байна гэсэн юм би болж байгаа хгүй. Энд чи одоо ингээ бүгд ингээ сандлууч гэсэндээ ингээ өөр өөр өнгөтэй байгааз. Тэгвэл яг нэг ширээ дээр ингээ таван хөвгт суухаар таван өөр өнгийн сандал байдаг хгүй. Тэгтээ тэнд нөгөө давтагдаад байгаа учраас өөрийн нөгөө нэг э, таних тэмдгээрээ энэ миний юм шүү гэдэг зүйлийг би олгочих жоохгүй. Энэ миний өмчтэй. Би энэ дээр суух хэрэгтэй. Би энэ дээр хичээлээ хийдэг ч гэдэм үү. Тиймэрхүү одоо зүйлийг би олгож байгаа. Тий. Одоо тэгээд энэ дүрснүүд нь миний үеийг бодох юм бол илүү гоё гоё дүрснүүд бас ороод ирчихжээ тий. Тэнд бас Монгол гэрн бай, тэгээд ачааны машин байна. Яа тэрхүү миний үе чинь амтан л байгаа. Таван ууш юм мал л байгаа гэдэг юм шиг. Бид нэр үе тийм үсэн тий. За за баярлалаа. Энэ энэ одоо энэ зургууд дээр ч гэсэндээ айгу хөөрхөн байгааз. Энэ ингээд цонхоор харагдаж байгаа ингээ алсалтайг ингээд нөгөө өнгөөр илэрхийлсэн байгаа байхгүй тий. Энэ цаана байгаач гэдэг юм уу. Тэгээд энэ хана өөрөө тэр чигтээ ингээд одоо тэр дээрээс нар ингээд одоо тий гарч байгаа юм жаргаж байгаа юм уу тий. Энийг ингээ хүүхдүүдтэй оо нар ингэдэг юм байна штэ байшантай ингэж хосолж ингэж харагд юм бүхэлдээ гэл. Тэгэл одоо тэндээс ингээд зурх нь шүү дээ. Байгаль нь байж юм шиг гэдэг юм. Тэгээ ийшээ байгалаа хараа зурчих. Тэгээ хүүхэд бол ерөөсөө өөрөө нөгөө тэрийг ингээд айгүй хурдан ойлгож авах чадвартай тий. А том хүн бол оржингууд айнд нэг зураг байна. Хүн хилүүл А тийм биш үү нэр ингэж харна те. Хүүхдийн хувьд болохоор өөрөө ингээл тэрийг айгүй сайн мэдэрч яадаг. Бүх юмыг ингээд нөгөө айгүй сайн мэдэрдэг юм билээ л дээ. Тэрэн дээр л э, томчуул айгүй ойлгож те мэдэрч харьцах ёстой байт юм лээ. Энэ одоо би би бас таны бас нөгөө одоо тантай ярилцж байхдаа завсартаа бас нөгөө аав ээж оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр бас илүү бас ингээд нэг те илүү түлхэцтэй ч юм уу илүү их юм одоо зориулаасаа гэдэг тал дээр л асуугаад байгаа юм да. Одоо жишээ нь энэ зургийн хичээл орлоо. Энэ зургийн хичээлийг үзсэн хөгжмөр ингээд сонсоод зураг зурсан хүүхэд гэртээ очиод зураг зурхад ч юм уу энд аав ээжийн зүгээс яаж туслах хэвээр вэ? Аав ээж яах хэвээр вэ? Энэ тал дээр та энэ дээр цэцэрлэг өөрөө аав ээжүүдтэй яг яг энэ тал дээр яаж хамтарч ажилладаг вэ? Ер нь ингээд нөгөө анзаараад байх наа тий. Манай Монгол цэцэг гэхүүд э, хамтарч ажиллах тал дээр айгу муу юм билээ. А манай талаар одоо жишээ нь цэцэрлэг төгсөн юм чинь а цэцэрлэгтэй тэнчэнэл болж байгаа тий. Тэгэл одоо ингээл тэнд л ер нь ингээл хүмүүжлийг олгоод юмын заагаал ингэх ёстой гэдэг юм э, тийм нэг ойлголт байдгийн бэ гэж харсан. Тэгэхээр нөгөө эцэг гэх чинь одоо жишээ нь ингээл одоо энд өнөөдөр ямар зураг зурсан те аа тэгээд тэрнээс одоо э, байж байгаа байдлаас ч юм уу багш сургууль мөжүүлэгч анзаараад аа ер нь нэг ийм байгаа юм байна те харилцаа айгүйх ярилцж байгаа сургууль мөжүүлэгч бол нөгөө эцэг гэхээс шал өөр хүндлэнгийн те яг нөгөө э, сургууль мөжүүлэгч талаас нь багш гээд нэг өөр хүн ороод ирэхлээр тэр хүүхдүүд бодоод шал өөр ертөнц واخгүй тий. Тэгэнгүүт тэр хүүхдийг ингээд оншлоод эцэг гихт за хүүхд дээр ер нь нэг ингэж хамтарч ажиллавал айгүй зүгээр байна тий. Ер нь бол нэг сэтгэлзэн хувьд ийм байна. Тэгэхээр одоо энэ тал дээр айгүйх мэдрэмжтэй байна. Энэ талтаа айгүйх хавьяастай байна. Тэр зүйл нь түлхэж өгүүлэх зүгээр юм байна ч гэдэм юм. Бид нарын тийм зүйл маш их дутагдaltaй Эцэг гэх тэрийг нөгөө нэг сонсхоосон баг нэг сонсохгүй байх жишээтэй ч юм уу те. Одоо тэгтээ харьцангуй бас айгу гайг болцсон юм шиг л байна л да. Анх ингээд явж явахд бол ер нь тэр тал нь айгу дутагдaltaй юм шиг санагдсан. Хамтарч аль болох л миний хүүхд яаж яан те, миний хүүхд юу хийж яан, юу зорж яан. Манайд бол одоо нөгөө багшаа ээж хөтөлбөр гэж яддаг байхгүй. Жинжаа. Тэгэхээр та манай дээр одоо ингээ хүүхдтэй гэн цог би багшээж бол яа багшаа бол яа гэх юм бол хүсэлтэй тавиад тухайн одоо нөгөө өөрийнхөө завтай өдрөө ирээд хүүхдтэй багшлаад өөр нөгөө найзуудтай нь ямар найзуудтай байна те ер нь ингээд сургалт хүмүүжүүлэлт нь юунд дээр нь анхаарал зүгээр юм гэдэг зүйлээ мэдэж авах боломжтой байхгүй хүүхдтэй ном уншиж өгч болно те хурж ирээ зураг зурж өгч болно цог одоо бүх бүтээлч юм гоё үйл ажиллагаанууд хийж болно ч гэдэг юм уу те тиймэрхүү зүйлүүд маш их э, хэрэгцээтэй. Тэгэхээр эцэг эхүүд тэгж хамтарч ажиллавал их гоё, сайхан. <laughs> Тийм бай. Энд илүү их одоо багшийн тэр хийсэн ажлын үр дүн өшөө илүү тэр хүүхд төрөө баталгаажуулж өгч байгаа байхгүй тий. Аав ээж гэртээ үргэлжлүүлж тэр юм ингээ явуулна гэдэг маань тий. Тэгээд нөгөө цэцэрлэг дээр бас ирээд хамт хийн гэдэг чинь тэр бас бүр цэцэрлэгийг тий маш гоё дотн болгож өгч байгаа байхгүй юу. Миний аав ээж ирдэг те чөлөөтэй. Цэцэрлэг илүү их гоё болгож өгч шүү те. Илүү гоё юм